कुमारी हमारी जिलाध्यक्ष मनोज जोशी जी ने स्वागत किया शहर कांग्रेस कमेटी आगरा के जुझारू क्या कहना चाहिए कांग्रेस की पर आज के इस कार्यक्रम पर आज मैं पहली बार आगरा आया हूँ आगरा के लोगों ने जो इसने जो प्यार दिया है सबसे पहले उन सब आगरा वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनका इस्तकबाल करता हूँ आगरा की धरती पे आज जो उत्साह महिलाओं में दिखा उससे ये एहसास होने लगा है कि कांग्रेस अब बोलने लगी है और जो कार्यक्रम महा माया मौर ने जो किया हमारी शहर अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित जी ने जिला शहर अध्यक्ष मुकेश जी ने आज जो कार्यक्रम आयोजित किया ये कार्यक्रम शहीद पार्क में जो हमारे पिछले साल हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए थे उन शहीदों के याद में आज इस शहीद पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उन शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जितनी यहाँ सह यहाँ भी जो शहीद पार्क में जो लोग उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सर दिल्ली में अभी जीरो जो चुनाव हुए हैं कोई सीट कांग्रेस नहीं ला पाई लखनऊ में बीस विधायकों की में कम है क्या कहना चाहिए किस तरह से जनाधार बढ़ाने ऐसा है कभी भाजपा की दो सीट हुआ करती थी और अगर कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं लाई है तो कांग्रेस की जो किया हुआ है जो कांग्रेस ने दिल्ली को दिया है शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को दिल्ली बनाया है प्रदेश बनाया है वो आप सब देख सकते हो दिल्ली की जनता है जनता जब किस किसको प्यार दे दे ये जनता के ऊपर होता है जनता जनार्दन करने ही मतलब कल ही करने वाले थे लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी तो इस किसानों की समस्याओं के लिए जो 40 दिन का प्रोग्राम लगा हुआ है हम लोग उसमें थे लेकिन हर साल बहनों का सम्मान तो किया जाता है लेकिन ये सम्मान जो हम कर रहे हैं वो शहीदों के नाम पर था शहीदों का मतलब ये था कि जो हमारे देश पर हमारे यहाँ के संतोष कुमार रावत जी ने जो कल शहादत दी थी पुलवा और संतोष कुमार जी हैं भदौरिया और ये संतोष कुमार रावत दोनों हैं जो संतोष कुमार भदौरिया हैं वो थे हमारे बाहर विधानसभा के रहने वाले लेकिन ये पुलवामा में जो शहादत हुई है ये किस तरह से क्या सुनियोजित थी लेकिन उसके बारे में मैं ना कह के क्योंकि ये मेरे देश के लाल शहीद हुए हैं इनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे उनके सम्मान में हम अपनी बहनों को यहाँ और असहाय जो महिलाएँ हैं विधवा महिलाएँ हैं जो बेचारी गरीब महिला हैं उनको ये एक सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने आ, उनके बीच में आ, और आपस में ये सम्मान के लिए बुलाया था दूसरी ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि महिलाओं की काफ़ी दिनों से आवाज़ थी कि हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं हम लोग किस तरह से पीड़ित हैं उन बातों के समझे लेकिन चूँकि यहाँ आज विधायक जी को हमने बुलाया विधायक जी ने भी जाना कि आगरा में क्या स्थिति है महिलाओं की माननीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर से ही आदेश है कि हमारी महिला शक्ति मजबूत है उन महिलाओं की आवाज़ ये आनी चाहिए तो ये यहाँ आकर हमने दिखाया कि गरीब और असहाय और हमारे इसमें शहीद परिवार के भी सदस्य आए हुए थे तो उनको भी यहाँ हमने बुलाया था और विधायक जी से मिलवाया है तो मुख्य कारण यही है कि हम कोई असहाय ना समझे एक बड़ा सवाल है दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई जी तो क्या कहना चाहिए क्या बड़ी वजह है देखो आ, हमारी सीट नहीं आई है लेकिन ये तो आप लोग कह रहे हैं हमारा कार्यकर्ता मजबूत है हर स्तर पर वहाँ विकास के नाम पर देखा गया है विकास वोट दे रहा है अभी हमारी सरकार तो नहीं थी विकास करने का वादा किया था जनता के बीच जनता ने देखा सुना लेकिन वहाँ जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी की थी आप मानिए जो नाक है राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस अपनी जगह को नहीं बचा पाए यूपी में देखो हर जगह वादे करते हैं इतने जुमलेबाजी के इतने झूठे लेकिन वहाँ से आपको ये देश को ये दिखा दिया यूपी को दिखा दिया कि अब जुमलेबाजी से पेट नहीं भरेगा रोटी से कपड़ा से पेट भरेगा तन से ढकेगा इसलिए विकास की बात होनी चाहिए और अन्यथा कोई विकास तो केजरीवाल जी ने राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह नहीं बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाया उस पर आप क्या कह रहे जी देखो ये बड़े उनकी मानसिकता का परिचय है क्यों नहीं बुलाया हम तो गांधीवाद वाले व्यक्ति हैं हमें बुलाए तो ठीक है न बुलाए तो हम देश के लिए हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हमारे माननीय राहुल गांधी जी इस देश के लिए है आगे की भूमिका रणनीति कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरीके की बना रहे हैं अपने आप को मजबूत कर जी जी कौर कार्यकर्ता आपको यहीं से अंदेशा लग जाना चाहिए मैं आठ तारीख से बराबर ब्लॉकों की जिम्मेदारी है बूथों की जिम्मेदारी है आप कभी आप लोग यहाँ से चल के थोड़ा सा रीडिंग लें कि हर बूथ पर जा रहे हैं और हम तो सोचते थे कि वन बूथ टेन यूथ मिलेंगे हमें तो वन यूथ पर सौ यूथ मिल रहे हैं मुझे ताजुम लग रहा है भाई मैं मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि जिस तरह से मेरा कार्यकर्ता इसी तरह मेहनत करता रहा बाईस में आप नोट कर लीजिए बाईस में कांग्रेस की सरकार बन रही है आप यकीन मानिए क्योंकि हमारा नेतृत्व पूरा मजबूती से बूथ स्तर पर लगा है लखनऊ में नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस कौं, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाके काम कर रहा है आपको लगता है कि वोट कांग्रेस की तरफ घूमेगा बिल्कुल देखो वोट क्यों नहीं हमें वोट भी नहीं कह रहे वोट से कहा ही नहीं है यहाँ तो यो, योगी जी को और मोदी जी को गैया ले डूबेंगी जो गाय गोबर और मंदिर की बात करते थे तो वही उनको ले डूबेगा गाय बता दो कहाँ किसान पड़ेगा किसान से देश बनता किसान बात करती है उसके बावजूद क्या है जी कांग्रेस तो सिर्फ बात करती है तो गरीबों की बात करती है बेरोजगारी की बात करती है ग, ग, वो किसी जातिवादी का बात नहीं किसान की बात करती है वो वही बात कर रही जमीन को लेकर वहीं जा रही है कांग्रेस सिर्फ किसानों की बात करती है सीनियर लीडर हूँ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का किस तरह का कार्यक्रम देखिए आज गरीब महिलाओं को जो शहीद हुए हैं उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर आज उनको शॉल और कंबल वगैरह बांटने का कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है और ये कार्यक्रम एक सोशल भी है जिसमें कि देखिए आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे कार्यक्रम करती है जो गरीबों के हित में हो देश के हित में हो और उसी का ही एक वो प्रोग्राम है ये कि हर साल ये लोग शहीदों की याद में ये कार्यक्रम करते हैं और इससे प्रोत्साहन भी मिलता है कार्यकर्ताओं को जनता को तो कांग्रेस पार्टी जनहित के कार्यों में अपने रहती है आगे रहती है और आज भी वो जनहित के कार्य कांग्रेस के जारी है धन्यवाद कांग्रेस की श्री भारत भूषण जी व्यक्ति श्री मुकेश धनिया जी हमारे सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ जोरदार ताली बजा लेडीज आई है यहाँ पे पानी भी प्यासी है किसी को प्यास सौ लोग बहाने से बुलाया क्या फायदा से बुलाने से किसी को नहीं मिली यहाँ पे सोले खाली बासठ दे दिए अपने अपने भाषण देकर के दिए बस जाओ अपने अपने घर नेताओं को दे देंगे सॉल्व हाँ, हमें क्यों बुलाया फिर यहाँ पे जब हमारे लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी पीने की तो अब अपने अपने भाषण दे दिया बैठे हुए सारे आराम से है सभी यहाँ पे हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग औरतें आई है यहाँ पे उन्हें भी तो दिक्कत है पानी की है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद